gwe nusu temuteekamu sente zammwe mujaga nti atemwami kwezi yatugambye tuteekemu sente nedda temuteekamu sente mwemugende mubanabunya property consultants basangibwa wali ku simba house ku kampala road mubagambe nti mwami kwezi yatugambye nti tufe mujje mutupuntire ettaka lyaffe ate bwoba oyina enkayana n'omuntu ku byettaka era babakkanyisa bwoba oyagala kugula ttaka oyagala kulitunda olina enyumba ekulemeddeko eri ku musingi eri ku wallprit naye ngaoyagala kugifunamu nsimbi nga naawe oyagala kutunda katakako naye ekyapa kyagaana bakubireko ku simu noti musanvu tano mukaaga nsanvu mu ssatu asatu mu bbiri noti bbiri njiddamu noti musanvu noti mukaaga nsanvu mu ssatu nze tetemumpita yo njabakuba tujja gitiŋŋalire mu ofiisi twavoidi kukubakubamwe mwabali mu usage okubakuba obubamalawo gwekola kyolaba tukwatagane eh, ku muwala gwe n'obujozi bwamu mwana yazanejambia netemani yuwastupid yuanidiot bebajja ku intervie banaabamaje bofiisa bamaje mhm. emundu bazirekayo pisa omala zibajjako did i kill anybody waliwo amulagira kaliisa amulagira tipulogulaamu yagundi kaliisa eyitira tivi nenjivaako eryo jogo temujja kulimmanya erirako kakati nkugamba tamala oli musajja mukakkamuate abantu tebakutegeera oli musajja mulungi kaliisa bwakuyita tusobola kuddayo nga nzirayo ntya nze nninga mbizi hmm. embizi tekyuka <laughs> omukazi omugezi yanubye wabba obutaddayo yamalamu omusajja e- e- ettumba kubanga agenda naga mama gondi bya no bati yadda zinyizo koma mu government only power ka bidisi kamu tv tosobola ejo eh, buli yawo ndi vamalire mu dala kuba kye kibaluma president nkutwale wa president gwontwale wa president namana nayi miaka 10 nena akumanya eh, ko bonaka oyo ajoge nyo yo abayitambu abatwale yo hmm. oli angambi nti kole kitali nze mazemi aka musamusirinyi nagaina musetwa usomulundi kumubi disagree with the president nenvayo nomusulira omulimu gwe kati yasigalira kuwa kubanga nze nkugambye nti hmm. enyonyi erandinga waliwo olumbe lwomugagga nga kakati tosuubirayo mpombo gino emyaka etaano singa babadde bayinamu amagezi gyalibadde gya hamone kwetereeza nti omusajja nga engeri yabyandaala gwe mwasibisa mu kkomera nemutu n'atunda ebintu bye ngaoluguudo lwekatosimmwe mu lubbye yaliko myewo ne mu gavumenti nebamuzza omutimanebamuzza omutima nti omuwala ngaono nasali gwe mwasiba mukomera omulimu gwe yali agenda okufuna mu unesco talina mwana abakoledde mukifo kyokusasula bakunya kumutwe nakunyalako ah, ngaoyo mwali gijeyeje emisango ekyabaguwa tudde kuba mumwabba sente naye bwe balowooza naffe batujoganga basakwa sakwa onjoze ejinja onsibisiza ndi omba omulimu gwaiso aletapo ebyo somukuba omutalimbwa omutwe nemutirawo yategenda muiso gwemaze okwambula empale nga n'omukazi omugezi yenna akuga nti wanswaza nnyo ku miziko wankwata n'omusajja naye wankuba nnyo setujja kuddako nti nze oyinza okunjoga nokuba mumawulire kati kana akasajja kabuka new vision mm. bwe bakagobye eyo kalabikako ku mukolo wakalabeko kumukolokatikabusegatacyagana katyo katyo kagendenasigani bakaletanga galubindi ziwandaga <laughs> kali kakubaba kulubi alifuluma mu nyumba eh? kulubi oyo ne bamugobamu eh? kulubi nolugongo kungo lulinga enfudu eyimiridde <laughs> olimulaba mwali badde ku hamoni yakuza bantu mitima yes ebikolwa byonna byemukoze ebyobujozi tikakateebereza era palamenti ng'etudde baalese biliyoni bina oyo gundi minisita wamuwa finance bahati bahati minisita kasaija okulinnya mu America baba kwatanga babiba kaka soko leka tugenda tugendeawo milioni bina soko tugenderawo ku ddala dala baga bagambye bitaka bilioni binezo kuzimba hey. Eh. pipeline hey. ya eh. mafuta yes uganda tu inake emigabo ebitundu eh, hey, 15 bali abasajja abatotalo balinako ebigabo 75 bali shimeka uganda tuli kuki anti nkubuulidde balese yaffe yes ateka kati necho gwe chimanyi nti ono katongole emmanuel katongole owakolitekemikoro yekyemaani wa uyiruka gundi ebyo erinnya lye eritambula nti agenda kubeera vaisi era kapaapa yamuwa bino ebyabasirikale ba paapa mm-hmm. kakati era omulaba nti luli bagendere mu palamenti odita jeno naga nti babba sente hmm. ngaate akakiiko kakatongole kaali ka national task committee sente zaako tezaava mu palamenti sente zaako za museveni museveni yalina okulagira kaali kaali kakiiko ka museveni kake naye olaba odita jeno bwe yamugattamu eh, lwaki nti bamukube yemalisi gyembagamba nti kadaga mumutwale kadaga mumubagi ngenze mundeteddeku ensene eh, jogenoside yasinga lwaobuwumbi ebikumi ebina baani aba bwagalobakati bwomutunuulirabwomuntu atatunulakwenkana kawumbi kunfaananaye bufere nnyo kankubuulire hmm. ababaka ba paalamenti bagenda kubeera ngaomusajja omutamiivu musajja omutamiivu ajewaka ngaayagala akaboozi mhm. nebakubagana ne mukazi we abaana nebabazuukusa mhm. ate okukakana nga bakakoze abaana bawulire kakati palamenti eyo ejja kuziisa ezo sente bano abaka ba palamenti bagugumuse kubabwako amutegeti yakudda wano ntibaziisabajja kuziyisa kubulidde kikyebatayisangako bazigaana bulijjo bajja kuziyisa nabo baagala naye uganda kakati olyoka otunuulire ono omwana bobi wine namuwandika no mukatabo mm. kano kano nakano mhm. blood pesaccession mm. nze nobutabu bwange bwe balinziika nabo obutabu bwenjagala ennyo erinnya lyange yosefu mbadde ndinyonyola kumukya mm, nembaga nti yosefu sibagako yosefu nze maama wange yantwala okumbateza mu nkaaga mu ena yagamba yanzaala nkaaga mugumu waliwesa emyaka esatu emyaka esatu bwentuuka mu caca nebagala okuntuma jojo williamu mhm. nagenda nerinnya lyange neŋŋaana kakati faaza abanjiwa amazzi mukyenyi mhm. nemubatula oluyi negandula nenjiwa nagwa wansi linfuluma <laughs> mhm. era yayita maama namugamba nti akalenzi ako amaanyi gekalina mugendeeka mukatereeze neva mukerezi kakikyenva nga mama wange tiddala omwana owemyaka ejo mhm. akola hapo kwa mchaji tekisoboka oba totia nubutia ile yansanga kanga nitu kati gwene weta kera joseph eh butu kamupi mupifo nagenda musomeria abakristayo kuba mm. nayogera ni nimi yeshe mukaka yes nibagandi bukamirundi yaza domusambo <laughs> kakati ulana na ine miaka angesa tuena nga kuchalo kuliko omusajja agula ebibanja byabantu nenga tewali amusingirayo n'asasula na kakati abasajja nebajja nebawulira nga bali mu ddiiro ndi mukatanda kange mwana wa myaka egisa nandi mukatanda kange nga baga ti sebastiani sente azisula ku malaalo kyobalaba tewali azeewolayo mm. sebastiani yali amazeewo ekyalo mm-hmm. nenva mukatanda kange nenzija mu ddiiro namugantaali sebastiani sente tazisula ku malaalo awala batasobola kusasula nenzija mukatanda waliwo yasigala mu ddiiro bona bakenda kugendaemisinde egyaliwbali baze kwewola ah, ah. omwana wemyaka esatu okuvayo nayogera ate nayogera ensonga ewaka ewaffe waliwo abapakasi ne bababba ne babatwala ekoosi eyo kagadi abasajja abo balabika balina ebintu byabwe <laughs> nga buli naku za mwezi kumi natano ensiisa yayakangamu omuliro eyabwe mwebasulanga gyebalekawo mm. nagenda okulaba nga ensiisira etadde abowaka ku bunkeeyi mm. nga bagitya nagikumako omuliro nga nemyaka eki etaano naye ngikumako omuliro kitange bamubuulira galagala nti omuliro guli ewe guyinza nokoka olusuku lwoddumalao nti nti oli omwana wo agikumye omuliro <laughs> omwana nzise erimu ebyokola byabaki byabasajja kibaba baga nti omwana ono nti tumujje wano agende akulire ewalala sigo kugenda eyo egomba gyenakuliraludawa nagenda mhm. nekitanga omuto mm. yes nga nze dda ebintu byenkola e, e, ebyamaanyi enyo ensibi ebigikugumula kakati nze batongeta nembabuulira nebuga nti rok bobi wine gyo nali nali era nva mu caaci yange mu capo yange njingira mu esaawa kumi nga buka ah, mm. nengenda nensoma kakati mbamvamu esaawa kumi neki kwekutulako mudiira nintula mudiira nze nyumira nyo binigeria nze naye kamawulire kamusigala banaki mm-hmm. bati mwina kibi ekyemwinayo kati ngenda okulaba nga kuliko okusaba okusaba kwabadde kiteezi st stevens church kiteezi mm-hmm. omwawuli si yeyasabye yabagambye nawe omugenyi gwendeese kabadde kakyala katono bwekatyagenda tusabisaokubuulira mm. eyasomye ebyawandiikibwa yasomye okumulisa mhm. bobiweni akozesaki mu bayibuli mwekirikituufu mm, nagenza okulaba nga akakyala kanyonyola okumulisa enkeera era nadde nva mu kyaki yange nentuulawo era ebokedde e, e, tv yakomezaawo okumulisa eh, yes okumulisa kuli mu bayibuli nabaga nti okulenga kyalenga kiva abakonje bakuga nti agambe envu galenga gategeeza tegakyasobola kuliibwa gakolemu gundi kabagalagavunzevunze nembaga nti okulenga ekyalenga ente ennume baabagira awanga nkulu hmm. bagisiba e- ekipiira kakati bwekigira bwekigundi e, ekiwundu nekigejja okukutukako oli abuuza nti eryetya nti kyalenga kinatera okugwa kivunze kati yali ategeezaki nti gavumenti evunzes omwana oyo ayina ebintu byakola bo bamuyita wakuzanya naye ngaate birinayagamba bano katuba mulise kati kitongole kikyatamulisiza yavuluze ekitongole ekiramuzi <laughs> ah, nakitongole kikyatavuluze ekiramuzi ye winyidolo eh. yalibadde yalikulidde dda nze nabagamba ndi mwegamba buulire omwana oyo nze nga bagamba mpagira bobi wine mm. naye mbaga nedda siwagira bobi wine naye mbabuulira bobi wine muntu ki n'okudiringa naye bobi wine yajja n'abalema nebalya sente bakusasira bani naye nga yeyeyogera nembaga abange lwaki seggwanga ekokolimira omulwadde yo tesalwa bulago nga bagikunyulako byoya kyenali ntegeeza kyali kimu abalina bobiwaine bemugula yasigalawe yeyongera ate nga yeyongera maanyi yeyongera maanyi mm. bobiwaine nembagamba nti mumukubidde mu aluwa nga webakubye omwana wange mm. nembaga ti mubyobufuzi oyo agenda guba tukita the imbalu abatakyatidde nebwemumukola ki era omusajja yenna omwenzi omukazi bwadde eka amukubira esimu namugamba okisanzeeyo ti eh, kigambye kitya kinkubyemu nga satu ogwogumazi kasita omukazi omukuba ngaolwagubye agumazi ate onomukola kyekisinaye naye omukazi mutunuye butunuzibwa ati ennaku ezi nga tomunye gadduka n'omwana kasamanya aguba kakati pobwaini okumukubira mu aluwa yaguba tewakyali kipya kyoyinza ah, mukola ah. kakati ekyokutino nembaga nti bwebuweere nja kujja ku balot mubuli mbeera mubuli mbeera mm. mumulinde kuki ku balot paper balot nembaga bobi wayini tavumwa ono nakiwala kingi bwe yagaa nti omuyaga tajja tuvuga bampaaka luna obugulu nibwewuuba <laughs> simanyi obadda ne mu kabineeti kubanga mm. nabaga nti omwana omuwala byomugamba byonna kumulenzi nti bali babafaaga nti kaŋŋende mbalye nayinza ogenda nomusajja wa yes twavumwa okuvuma bobi wine buli muntu avumiddwako nembandikira nembagaa nti bobi wine aja mukiti abamerika kyebagala aja mukiti abantu kyebagala mm. kubanga abakolaki kubanga tolitagamba nti bobi wine tasobola kufuga ggwanga ngaate kusasira gwasinza amaanyi omufudde adivaiza wa naye gwe tulaba nti Bobi Wine alina element za magufuli eh, ezokulumirwa eggwanga lye anti enkubulya naye tannakwata mu ntebe mm-hmm. omukazi bw'abanga akyanoonya empeta abuuza ababuuza mwenna afukamidde ne mulamu waali mu kibaya bebi amufukamirira kakati ne mbagamba nti omwana oyo omulimu gwe kumulisa fembyobufuzi tukugamba put the, the, the, the battle to the enemies door olutalo olwanira wa omulyango gwamulabe wo ekyoku etukugamba poti gavument oba ya enemy ono self destruction mission tibo bwene agambye besi ye nabagamba nti eriyo pulani p hmm. nemuyola abantu nemubatta nemubakuulamu enjala kati yo gavumenti yefiirwa pabulisite yonna eyokuulamu enjala eyaki nabadde ntetonolira nendaba omuvubuka yabadde ayogera ne jjajjaawe hmm. omuvuka yavudde mu amerika hmm. nagenda asinkana jjajjaawe namugana naye tamale mirundi omujjajjawe yamubuuziza tamale mirundi omumanyi ti tumuwulira nnyo mu amerika hmm. abasajja abasinga baali kumi bebalizezeza afirika naye temwe bawulira wano mumulwanyisa omusajjaundi kijjajjawe namugamba omuvuka namugamba tijajja byetusomamu amerika mubikola wano ebyokukuramu abantu enjala nakife kati bannauganda tusazewo okufuuka bannakenya bannigeria nabannagana tetujja kuba nga tuva mu uganda ah, ah. kubanga bwobeera munauganda obanga ekivumo ne baana babaka bambasada bamwe bemusindikayo waliwo ekintu ekitali difendebo nga tebasobola kyogeeranatunulya bobi wayini oyo nga aleese omusajja tyeriisa eryange baalijjamu nali mukozi wa masanyalazi banaye mukyampa omulimu naleeta omulala nayogera nti nebantekakuko muno gwa sigala nebanja ekyokuva wano okutuuka wano naleeta omukyala bakyala basatu nze baze wange bamukwatira kakofiira omulala naga nti aa nze tubadde ku takisi nga tulwanira mu paaka oli yajja nagamba wa people power yamusanga nemitwalo asatu mwetanamutwaladanga mukulabika kan this be in museveni's government <laughs> nti mugavumenti ya museveni mulimu sirevale nti bakwata abantu babatwala ku bizinga ne babalimisa nti semuhausi eri ekyengera mbinyo tiine magala puresidenti gweyagaa nti muzukulu wange olutalo zenduyingiddemu nebagaa nti bamutya mu sefuhausi yekyengera nga mum nga sefuhausi ya gavumenti when i tell you these things i know am yeaching you naye nyamba mmwe abali mu gavumenti kubanga nkugamba nti ekizibu kyetulina kiribu ekiti ekizibu eh, kyetulina ku byalo kukyaliko abasajja abakambwe mm-hmm. twalina china nga bwaba yakubya abaana be ani anyega kukyaloko da kwaliko kyekasiri egwanga yayogeranga taata we yali mukambwe ennyo kukyaloko ntukyakuba abaana kati lwaki ah, mateeka ga gavumenti abakazi babasambanga ne babakuba abakazi balowooza atakubako ne baleeta ebiriiso by'omukyalo omukazi amusambye mundira ate ayina olubuto n'avundirawo n'afa yafudde ekikuto olwaleero okuba ku mukazi okuba ku mukazi kati nkugamba kine gavumenti ya museveni eyaffe bwetuuse nti bashiri taliiyo amerika tekyalwana na iran mugabe taliiwo mweyi taliiwo mm. gundi taliiwo mubutu dos santos mu angola taliiyo kakati kikitegeeza nti museveni asigaddewo ensi yonna gwetunuulidde bweti buli kavugira wano omuntu ekiro saawa mukaaga n'awoggana mu biseera bino ebya kafyu eddoboozi muliwa mairo meka eh, yes so nga bwebaba ebidongo bivuga naki eddoboozi libulira muki fe abatakisi tumanyi okuddira emotoka eya takisi ntukikweka mu kimotoka kyamanda owatrafic nakwataki ekyamanaitawo kakati museveni gavumenti ya museveni ebadde yekweka mu bikolobero bya moyi neyekweka mu bikolobero bya mubutu neyekweka mu bikolobero bya mugabe nga mugabe yayomba n'abamerika kati mugabe yavaawo kati asigadde kati fe tuliekitegeeza nti ali mu gavumenti ya museveni ayina ekyo kitegeera nti uhuru kinyata bwewaabwe Eh, amateeka ge baliko naki kubanga generation empya kakati mugundi muno kiringa bwogamba nti mukazi wagenze nti omwana agenze ku kliniki bamwijjanja bewamwokeza paasi omusawo akubirawo ki esimu ku polisi bakwateyes kakati fe nze bwemba nyonyola ebyo tebabitegeera ate bagantirize mubi no amteringi you kamwenda okalaba mm. akasajja kamwenda kagezi mm. kamwenda kabagamba timuwali mutta abantu mubajemuogatizi nalimu nekabagamba nti mwemwali mudoza muyinza okuttira abantu emyaka ekumi tikalimuako akasajja tekalimu kababbira mubiwandiiko kekawandisika ebiwandiiko nekalya sente mu kulayimu tekalimu kuteesa mu kulayimu ze eza oganizi taliimu yalibategeera ebibisakiririgo ebibisakiririgo bakolakinedda ali international era kutesa asobola okubayamba ennyo lwansonga toyinza kubanga waliko omukulu wessomero kubanga asomera mu ssomero newaita emyaka etaano noddayo newabulawo omusomesa akumanyi kuzesa aliko gundi presidentwegeneassemblybayinza okumutegera naye nga bamutegerera ku nguzi eriyalya ande nkubuulira nti enguzi ate yamuwemula nnyonagana eh, nokugenda mukagulikasotoka ku ttaka lyamerica nga bakukwatanga bakunywa <laughs> naye ate mu bina ebiridda tetakolaki taliiyo taliimu ye musajja wabyabufuzi anoonya sente ye mu bino sakiririgo taliimu kagate ffe bwe tubabuulira ebintu ebyo netubagana nedda omuganda akugatunga koze waavubye mubbi emyaka asatu muetaano sente ezo muziinvesting muyige ne bobi waini ayige olwaleero nti naye bwabanga akutta obuyinza takwatanga sente za uganda nazigulamu bizimbe bali abasajja bagezi nti era sente ezo e, weloza ebizimbe byabulwaki tebiggwayo era ezamugabe bazikwata e hong kong mm. ne scotland mm. ezamubutu ne bazikwatira ebubirigi francebazikomyawodda egundi eza bokasa eyefuula empera mm, n'amazzi bagasiba ebufalansa nga tekyalina sente mazzi era nakoma omuafrika bamusibe kakati eza gadafi n'abalasha bazibbye ezo santos potigo muwala we yabadde awola potigo nga tekyagenda mwayo emwefu zonna bazivumbagidde kati mubbira ki mulinga bwolaba omusajja mbagamba nti oyinza okusanga omuntu ngaatisa akabindo kemmere ku self service hmm. nemulemerawo naye nga teyatulize line abagenda okufikka hmm. naye nga yagikuttekuttema gyeyo empota gyeyo enyama gyeyoki tabisobola nolaba abanyuba omwenge bagaba omwenge ecupa tizeeka mu magulu aba ali awo yakanywako ecupa bbiri omukaaga guli mumagulu nebagamba nti embaga ewedde mufulume tewabaabw atwala cupa oba obiteki tebagutekamubinoanti nkubaolidde bagamba mufulume tewali atwala cupa gwabadde weyita mugezi nga gwebakuwa okuweereza banno nogutekamu magulu this what is happening kibayigirize is not mirundi why do you buy ebintu ebyo nembigula primitivity arrivalism nyumba eho waliwo gwe bajjeko ekizimbe ekongokongo eh? waliwo gwe bajjeko e philippines waliwo kulompa toyinza kulinyayo nengalabi yadduka budusi nesejjembeeyi nze nakugamba mbiteekeyo naye gavumenti ya uganda bwe yajja mu buyinza mu kyenda batusonyiwa ebbanja eh. eryali tubanjibwa naye kati bwotunuulira eh. ebbanja lyatusonyibwa kati ate uganda yewoze ennyo nnyo nnyo naye ate nga tetugenda mu maaso bali bagezi nti buli gavumenti eddako kati gavumenti enaddako bajja zibawa era nabo bakwate bateekeyo wy lwaki totegeera nti ebanka terimu magoba kakati nembagamba temutule bobi wayinoyonzenakibagamba nembagamba nti museveni agenda kuwangula akalulu kano nemugenda kwonoona mukubya abantu bobi wayini nagenda kugundi ew'omulamuzi akulya akakiko k'ebyokulonda nemukubirawo Ah, mumaasoawo bobi wayi nagenda ekiryandongo napangisa lumu akawala akalinga empiki nekamugano gyeyengera bobi wayi nemukubatiya gaasi nabanga alaga emasaka kati kisa kyayogeraki kisa kye byayogera kubanga ekisaayi kye bwomutunuulira era nekibagamba wano hmm. nze katonda yampa omutwe nababuulyawo nembagamba hmm, okirabawo nti akalo basobola okukasazanalifyingthe mm, elections nabagamba mm. let me conclude my submission with a reminder to those who are violating the laws as directed by the electoral commission the 2021 election is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to nullification hmm. akalulu kano amateeka gali ekkumi mbabazi ge yatugirayo gaafuula akalulu eh, a eh, process not an event yes nti mujje mwabye olumbe muteekeko omusika mugende ekyo kitu kiyita invent a gradual process means from registration of voters okuzimbaekanekajjanga katambula nembagamba uh, nti kano kanjawulo nakali this is a process a process nti emmere wagifumbya otya bwagenza okutema ettooke walisemya otya mm -hmm. okujjayo kulijjayo wali zoletiisa otya hmm? wali waasa otya nga otudde ku ki wali fumbi otya process <laughs> hmm. nebagamba akalulu kano nembagamba nti therefore eh, some people think that no ugandan judge can make such a radical decision to nullify election however we should observe the following ono omukazi sibyaliko nabagamba dii nti mwemulowooza titeri mulamuzi wa uganda asobola akasazaamu naye ekyo tekyawemudde nyo winyiddeolotukyasobola omutekamuwesige naawe mukutambale nti lwaki eh. lwaki omulamuzi wa uganda ayinza okusazaamu akalulu kano omu nakugamba naye nga ah, sabalamuzi mufu nakugamba the judiciary in uganda has seen the benefits of being credible those who have stood by the people have been rewarded by international jobs while those who do not have uh, have lost opportunities nti sibiri kavuma acting deputy chief justice babumujjako nebabwakatule kavuma tasobola erinnya lye kuyita mu vetting ya parliament enfoma mulamuzi bakuwa batya okulya supervision bikwataganirawebamufunira kulya kumukumirawo yes nayenga tasobola kufuna international stephen kavuma yeyaleta e, e, e, judgment egamba nti bwoba wakanya ebiwandiiko by'omuntu genda olete nanyini byo kubanga bamu baafa e, abantu abasinga obungi okutambulira ku biwandiiko ebifu bajjangayo byabafu tikakati kakooza ono weryantonde hmm. yeyali mutagubya muganda we kakooza naafa natambulira ku byakakooza abaana ne bamugamba tugabane nagaana ne bamukuba basoka nsaala basoga nsatu bagamba omusajja yaliye busoga nga bamwyita basoga nsatu hmm. munne nga mugezi nabula sukulufiri it was common during aministime ti abaana babagaga nga tebasoma nga babaavu bebasomera ku tadoo hmm. naye mbu basoga nsatu yagwa eddalo ono nakwata ebiwandiiko bye yafa hmm. si yali basoga nsatu basoga nsatu yali mulala kati esibiri kavuma yaluulinga nagamba oba mugatisegerinye teyasoma mulete nanyini byo naye segirinya tali mukatu singa banaleeta nanyini byo kakati hmm. nkugamba nti abalamuzi bakitegedde tibwokolera abantu babeera naawe nga mutabani wange bwategedde tibamukubyeko bukubi naye ekiri ekyengera abaana bamasomero bakinaki ate batwala sente naye nkugamba the judges retire with their benefits meaning that they have no need to work in the shadows of the big brother abalamuzi babawa sente nebwawumulaaenebwafanebwakolakyonagenda nabyo akyakwagala mubikankubulire abasajja mukyetegereze omusajja yenna kasa abaana bo bakula nebafuna sente bajjawo nyabwe lwebategeera nti omubonyabwenebamuzimbirewaaenosigalaawoyes abaana kyebasasula ekitaabo kujjawo nyabwe kuba ate abakazi bwe bakula nebyapalamenti bava ah, tebakyabyamagulu gagereega akaba amagulu ngaomugambeigenda <laughs> mubato ngogenda mubato <laughs> nze tojja kumenya magulu eh. kakati nabaana abalamuzi mwabasibirira entanda ah, ah. ye nze namanyira kwekolera mu bunaku bwange toyinza kunjogambaomulenzi ajja kunjoga nzijawono bwanteeka wano mumpitayo mukalu nti kanoti bii nze nebigere mbitambuza ku luguudo mhm, nekugamba namba satu mm. museveni cannot seek another election and this must be his last laf therefore people are positioning themselves for a false museveni era uganda should also take a note of precedence like what has happened in kenya and malawi mm. abaganda bakuga nti ngombe ekwata omwami tereka mukopi ku kyalo ah. abalamuzi bakikola e kenya abalamuzi bakikola emalawi nawano bakikola nawano bakikola nebagamba nti n'abamerika basobola okulaga anti kugambye oyo omukazi kisaake ekintu kyonna yakipamyemu ono omwana kyabaga nti abamulisa kubanga kakakubuuze nabadde byokulabirako bibiri nembagaa nti singa omukazi ajja mu unebu ngebigezo batandisa okugolola naga nti ebigezo byomwana nge mubimpi omu ku bagolozi bawano mujja wange ajja mmusuula what do you do osobola obimuwa yes yamanyi gyanamutwala mm. naye mwe kyemukola muga maama ebigezo bituta olwamujjawe naye akola empapula mwenda zonna ono si yazigolola mm. tu tagolola yekka waliwo banna abalala eh, tumaa ozikeberamu mm. twasiwa ebisuuma ekyokubiri nebagamba tibwekibanga omukazi akwesibyeko nti gwe nanyini mwana nemugenda mu dna baba omusayi muguwaddeyo naganze mbibuddemu badokita balwanikimu laboratory okuleeta resati yes kiyamba eki bobi waire yagaa ngugjaeyo kakati bwekyebaali badde bagamba baaligayi nti nedda etteeka ly'okugjayo omusango ligamba ti bw'omala okutuwa toyonona budde bwa kooti obujulizi bwe watuwa tugenda genda nabwo mumaaso mm. bakkiriza nti babujjaeyo ate bobwene gyabasalira amagezi bobwene teyabagamba nti ekitongole ekiramuzi kyonna kifu ye bobwene yagamba nti sheeke gundi obusiraamu bugamba butya nti atuula emimbali yabasinga okusoma yabasinga okusoma oba aludde mu ddiini nti sheeke gundi tewafunye wuzu <laughs> sheke owunye eddolo naawe naawe temulina wuzu kati owunye eddolo mukifo kyokga nti nedda nafunye wuzu njifunye ne sheke gundi oyo mulalu n'akadomola kange kaakano yadda mukulwana kakati bano baleeta olugezigezi nebagattamu kana akasajja kamabiriizi mm. banonya okulya sente mm. kubanga nga bagamba nti bobweni bwabajjaeyo omusango abaatu sinabinze abalamuzi baagala sente kakati ye bobi wayini yajja intelligence abo bagundi bakandiwe nebanakuba omwana nebakolaki intelligensi yagana okuyingira bobi wine temumanyi temanyi kyazaako ababuuza ti bobi wine mulowooza ayagala nnyo omusango gwozebwe kubanga bobi wayini yali agadde ebintu bibiri mm. bobi wayini mbabazi yagenda mu kooti lwaki yali akoze bubi nnyo ekyokubiri mbabazi yali alowooza okuddamu okuvuganya mukusanja kino eh, kiwedde kiwedde mm. nga kituita leveling of the ground mm. abalamuzi kye bamuyamba nembaga nti oyo mbabazi alinga omulema atalina kagaali bobi wayini ye alinga omulema alina akagaali kebasindika bobi wayini talina kyeyetaaga mu kkooti bwagenda mu kkooti lewaluulinga nti bamuwangula abenaale mubajja mugamba twakuwangula nogenda ne mu kkootitayinza gendayo ekitegeeza okujja mu kkooti yali azebba mulisa ebyetubuuzakyamuvaabatulinaamagezi eh, ntiaikanteeprovativa omukazi aliprovativu ayagala okukusibisa akuleke mukukomera agendewo omusajja omulala akomawo natuukira mukinaabiro namala okunaaba naye kuba pafume nakagala waawo sijja kudda kakati bwe omusajja bw'obanga oli musiru omukuba empi omuga nti aa ah, ah, toddira ddala nenkya tokomawo naye yaabakuba lovoking omukole ki wayinza nokuba nga aliwo abaliwo abalinzi okukuba ye takyakwagala kanti ulani provocation wiran provocation ti this man nga ndi muintelligence eh. mbabuuza what does bobi wine want to achieve mu musango guno nti bobi wine does not want to, to, to get is not mbabazi mm. bobi wine yakimanyi nti abamerika abasindika akagaali ke bagenda banyigiriza byonna mu bijjewo ekitegeeza ye si mbabazi mbabazi mulema yeekulula ono mulema ayina akagaali akaliko omunene akasindika baideni naye ogwo olaba nti eh, future ya nrm ekyaliwo ate kakati kyekubuulira mm. nti kakati owunya edoolo hmm. kakati ono omwana akubye owunya edoolo lwaki nti omukazi oyo kisaaki byakola si byakiramuzi ah, ah. naye n'owunya edoolo byeyakoze nabyo si byaki kubanga owunya edoolo mubeera abalamuzi mwenda hmm. why don't you allow this woman okusoma sigumbijajimenti ye mwe nemukubira ku bantu bamekaku munaana lwaki omuzibikira notayagala ayogere ndi kati obunyedolo mufu kakati obunyedolo kyebamukoze tepulezidenti museveni ddala obunyedolo asobola omulayiza bayinza ogenda mukoti bagaa neyamulayiza yali mufu ate obunyedolo bwatalayiza museveni era agudde chief justice kyali kibaddewa wano pulezidenti museveni mu kinana mukaaga yasangawo chief justice omuzungu aleni navuma abazungu era okero yamulayiza nga kifo kifu jasisale niyekwesi kati today ekyokubiri tunulya eneyisa ya kisaaki wotuukira ku supreme court kisaaki eye takimanyi nti negwe yabadde akomyewo nti aza okusoma omusango nasanga hmm. nga te nti bakijyajja bwomu amulisa nti olwaleero fabricatesa ku jajiment yani hmm, kakati ah, ah, eh. eyone yagamba nti akalubu kafu eyakisa kye gyebaliko eh, wayo waliwo endala kakati bano owinya eddolo ne banna abadduse ne bwe banakoma bajja bagamba ezo zemwasomye munyina gye muzijje nfuko nga zifaanagana neyakisa kye jajimenti yonna tefaanagana ekisa kye nti akalu kaali kafu eh, nfu lwaki mwasuze naye yasuzeewa yabadde addukira ki yakomyewo omukazi atuwejjanakomawo eh, neggulu yazze amanyi nti tenti bagijeewo olozetakubasimutalinanayeomukazi oyo teyagadde kuswazaoyo omukazi mugenda kumuulya nga abamerika bamuwadde omulimu nga takyali kubino bya uganda eh. bagendamu omulimu ate bwebamutawanya wano jennifer musiti yadduka yagenda okulaba nga puresidenti alambula kampala amugamba omukazi tangoberera omukazi naga nze empunya bano ababbibe eh, benkoleramu kubanga erubi egundi eh, emyaka etaano maze emyaka musanvu nsobola okugitolera ekinga naye kisa kye talemesebwe pulezidenti okugenda ku international job kubanga pulezidenti yamusayinira anti nkubuulire ekyo kigoni waliwo kantry eyo nga yekuwa yes bayinza omuwa obwachief justice mu ggwanga eddala nagenda kanyeyamba yampise yalonkinze ekitabo ki yampise kanyeyamba natuma n'omuntu nti njagala obeererewo ddala gugundi kakati kanyeyamba oyo utafuna yawandisa obutabwegut mm. ayina okubanga ina sente empitirivu kubanga sibiye kati ebyo ebitabo byabikonsalutinga bmk yawandisa ekitabo kyesakkiriza kukiwa mayega yaliise bill gates a successful african oba omumerika oba omuki eh, ali mu successon gundi amanyi ali mu firidi eyo gweyandiyisaeyebazeyekabwebalibanga bamuseca kuse baga nti nziba sente kubantu president nababuuza nti azibatiyabbe wabyebuke nga byemuke twalabagana dda <laughs> byemuke twali tumanyiganye nyoko baddalonga ekoze nomukisa bawava muno bani <laughs> kakati nkugamba mm. nti kakati bobi wine ngaamaze okukono nekitongole ekiramuzi mm. nga yeyambisa kisaki mm. kati ne palamenti egobye emiliyoni ebina kakati ku mpaji esatu hmm. eza gavumenti waliwo eriwa hmm. ah, waliwo eriwa eyimiridde nakuga nti amulisa mm, ye yajja kwononakiono eh, onoloke eki nakugamba nti abaserikale kikumi abali benguzi bagenda kubagoba mu poliisi anti bakole ki obubbi bweyongere okyogera nokukyogera ekyoekyokyogeralwaketobasiba poliisi yaze mukukyusa unifoomu bannayuganda bali mukubonaabonana sente kakati kyenkubuuza mbabuuza ku maca nti abasiramu bwe bakwatira mu bwenzi bakuba lwerula ate okumanya abasajja bwe bazibu ebiyunifoomu ebyo byali byabafalansa abedda bagande bensi kati waliwo yayiriza nalya sente nadduka kati neyamajje ejja kukyuka neya puliza neekyuke neyaniekyo mbo ne bamukootinga kasinje nti enguze mwegireke enguze eri muyunifoomu yunifom e, e, ekolaki kibi nnyo ah, era bali mukubbira mu yunifom waliwo omukazi yali afunye olubuto ne bawayiriza nika tekisoboka kati yaleeta obusajjamwe basajjamwe basajjamwe basajjamwe <laughs> ate mugamba buli mumulaba abantu bafaayo <laughs> mumulaba abantu bafaayo bafaayo naye abantu banyiivu mukazi wo kasi agamba nti namufiisa oba owetti abantu banyivu baalaze ebintu magufuli byakoze mu myaka emitono gyamaze mu ggwanga lye twatidde ffenna ne tugamba uganda tuli luddawa kakati pulezidenti museveni emyaka gina etaano yeyambeyambe abeko kyakola kyetulimwogerako otherwise tetulina pulezidenti yetugenda kumwogerako okujjako tulimwogerako nti yalwanira eruwero naye tiwali kipya tikakati ate bano balwana tibasikire museveni atemwe mwebebetagammwebebetagabiden mm. beyetaga mmwe bajja bakwakola tomulabe ngaujja kulaba yajoga ah, enyonga ate bwadduka bwadduka ejogode noli mugwe mu mutwenakana akawalambu kepagira ku pologulamu yakeji uh, endala olabe ngaonaddamu okutambula ebweru